нурсан ага менин деген сизге бир сонун белгим бар эмне үчүн дейсизби эми бизди деген ар бир чыгарылышта сонун кылып тартып сонун кылып чыгарасыз ошондуктан сиздин эмгегиңиз үчүн деп толстовка моу кийип көрөсүзбү деген колуңуз бошобойт да э анда деген мен өзүм кийип өзүм көрсөтүп айтып берейин анда э кандай сонун бекен аябайа сапаттуу ичи жылуудай экен қаяқтан алдың дейсіз бе айтсам ишенбейсіз бұл өз өзінен эле ош билим лицейинин онунчу классынын окуучусунан элестетасыз ба көрсө ал мындай болуптур окуу жайыбыздын колдоосу менен ал окуучунун стартап идеясы ишке ашып азыркы убакта дал ушундай окуу жайыбыздын логотиби менен толстовкалар чыгара баштаптыр элдин балдары кыйын э сизге да кызык атабы анда дал ошол окуучу тууралуу чыгарышка көңіліңіздерді бұрағыз менің атым агахан тоқтаназаров азыр 10 онунчу класста окуймун э, мен бизнес тармағына э, кішіне кейімден бери кызыгам Э, азыркы учурда Ошмонун жаңы кабыл алынган логотипин э, жайылтуу боюнча швейный цехтерден э, АЭШтамдын жардамы менен заказ кылып сатып жатам мен худи толстовка кепка жана футболкаларга Ошмонун логотипин кийимге түшүрүп Ошмонун фирмалык дүкөнүнө койдуруп сатам азыркы учурда бизнесим жакшы жүрүп жатат көптөгөн заказдар келип түшүүдө айтсак биздин атайын инстаграмда баракчабыз бар ошол жактан заказдар келип түшөт бизге азыр студенттерден окуучулардан жана тазалык ишканасынан заказдар келип түшүүдө кээ бирки студенттер кийген кийимдеринин э, сапаты төмөн биз болсо студенттерге заманбап сапаты жогорку жумшак Э, аллергия кылбай турган ар бир мекемеге ылайык өзүнүн логотиби менен э, кийимдерди иштетип чыгарабыз азыркы учурда мектептин логотиби менен түшүрүлгөн формаларына аябай спрос көп алдыда пландар боюнча айта кетсем ар бир мезгилге ыңгайлаштырып кийимдерди чыгаруу жаз мезгилинде кепка футболкаларды чыгарабыз